Господи, боже мой, попила мордыка! Красивая! Чаек! Бежите! Бежите! Ай! Нет, не 哎你，哎你，过吧， <laughs> 不行，过，过，不行，过。啊！安东，大家，ержим мы。 <laughs> пассажирами. Это случится очень скоро,